Добрый день, дорогие друзья! Сейчас будет звучать музычка и песенки, которые, я так предполагаю, до сих пор не звучали на сценах здесь. Вот. Ну, если что не так, будьте снисходительны. Солнце светит прямо по лысине. Но ну, мы будем стараться. Посвящение. Thank you. так поняли, мы здесь не в игрушки играем. А как я знаю, это сам. Иногда бывают прострелы, конечно. Ну что, по заточку? Да. Ладно. Сейчас соберусь, дабы не рассыпаться. окно последнее называлось «Русская плясовая». Представляете, что можно делать с плясовыми? Да еще вот такой вот размер. Ну, он довольно простой, но там были нюансы. Ну, сейчас мы немножко, так сказать, чтобы выпустить пар, вернемся к, э, так сказать, фу, да, к фолку. Ну, вот и дальше будете слушать, что, что можно делать с этим несчастным фолком. Thank you. понимаю. По крайней мере, те, которые, как это говорят, обизнаны. Они должны были узнать. Которые не обизнаны, могут не узнать, спросить у тех, кто обизнаны. Поняли, да? <laughs> Да, продукт еще тот. Да, так удобнее. Вот сейчас, я даже не знаю, как это вам преподнести. Вообще это одно. Вы знаете, вот как кофе продают, еще там всякую дрянь. Там два в одном, три в одном. Вот, но здесь не дрянь, здесь э, как бы, ну, должен быть, как бы, я так думаю, должен быть нормальный продукт. Но два в одном. Название такое «Легенда и Кантехондо. Хондо». А это глубокое пение. Петь я не буду, упаси Бог, не пугайтесь. Я думаю, так приличнее и мне удобнее. Thank you. Спасибо, спасибо, дорогие, спасибо. Немножко пришел в себя. А то давление, там солнце, потом тучи и прочее, прочее. А так адреналинчику взбро... Э, так, вбросил, ну, глядишь, к концу вообще разойдусь. Да, вот такая легенда была, и как бы Канты Хондо. Хотелось бы, конечно, спеть, но я специально там не пою, чтобы не пугать вас. Не надо. Ну что, пугаетесь? Ну что? 되게 되게 되게 빡해요. Thank you. это 80 ты примерно 81-й. Я тогда как раз э, как бы лицезрел живого Лунстрема. И вот приехал гениальный дирижер. А мы там как раз ритм-секция, что-то там пробуем, ту-ту-ту-ту, Гасева такое идет. Ну и дудки подключились. Тут он уже не выдержал, бедный. Он вышел из зала. Говорит, господа, это в 80-м году, он очень такой интеллигентный был, аристократичный. Говорит, господа, так снял, что за строй? А был великий такой контрабасист Валерий Куцинский, ну вот такого примерно роста. Контрабас для него был как для меня примерно вот эта вот гитара. И он так возвышает горой над этим дирижером из Риги. Говорит, что значит, что за строй? Какой строй, такой и строй. Вот, ну мы немножко подправили свой строй. Сейчас как когда-то э, я ну, находился примерно в таком вот состоянии, но ну, может быть это уже было совсем к концу концерта. Это далеко не весь концерт, это где-то может быть половина. Ну и басмен, видя, что как бы лучше, лучше мне остаться в том состоянии, в котором я нахожусь, и не распыляться там, типа на общение. Он, значит, подошел и говорит, а сейчас прозвучит ключ, это, по-моему, где-то в Екатеринбурге было. А сейчас прозвучит, значит, композиция всех времен и народов. Ключ. Ну, что это такое, я понимаю, да, я все понимаю, но тем не менее, приготовьтесь. Ключ. Ключ. Hare Hare Gracias. Нельзя. Нет, нет. Спасибо. Спасибо. Это вам. Это вам. Thank you. давайте так окунемся с вами в совсем другой мир. Мы его немножечко-немножечко так цепляли в некоторых моментах. У нас в основном такое, ну, типа южное направление, но вы же на юге находитесь сейчас все. Но то Средиземье, Средиземье вообще. Энтремундо называют там, Медитеррейнис. Вот. Ну, а еще как бы есть тоже определенная такая структурка, что ли, в нашем творчестве, если так можно сказать. Ну, я ничего не буду говорить, вы сами все поймете. А вот, кстати, для вот того, что мы будем сейчас играть, там хороший строй даже не обязательный. Окей. Okay. Эта штучка называется «Вопреки всему». Ну, вот обычно говорят «благодаря» или «вопреки». А вот «вопреки всему» – это такой тяжелый случай. Да нет. Не дай Боже, как говорят. Но зато потом, если жив останешься, все в порядке. Хорошо, да? again. It is a good one, good. Now you're hungry again. We're gonna do everyone. Get down, get down. Do it back again. Do it back. Do it back. Do it back. друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Все, за нами там уже, по-моему, очередь. Всего доброго. Спасибо. С собой, с собой. Вот, вот в середине месяца как раз мы привезем с собой диски. Вот человек интересуется. Это 16, 17, 18. Спасибо.